no, returbio. ¿Qué onda, amigo? ¡Ay, boludo! Ya, dale, boludo, apenas te toqué. No, chabón, me, me, mierda el brazo. ¡Ay! Dale, maricón. No, boludo. ¡Ay! Che. El choto. Ah, vaya, como sea. Che, eh, ¿cuánto es cero más cero? ¿Qué sé yo? ¿Cero? Lamelo <laughs> los huevos al carnicero. <laughs> ¡Troleado! <laughs> bueno. Hola, soy el carnicero. ¿Quieren...? ¿Carne? Ah, porque se ponía a vender en la calle, ¿no? Oh, no, returbio. Este es el origen. Yo no había visto el origen, te lo juro, brother.